Каракалпакстан, Каракалпак Каракалпакстан Республика Сислеж, Узбекский является автономной республикой в Узбекистане. Он занимает весь северо-западный край Узбекистана. Столица Накус, на апостроф Кис. МКИС. Республика Каракалпакстан имеет площадь 160 тысяч квадратных километров, 62 тысячи квадратных миль. Его территория охватывает классическую землю Хорезма, которая в классической персидской литературе была известна как кат примерно из 500 граммов до по 500 граммов. Регион нынешнего Каракалпакстана был процветающим сельскохозяйственным районом, поддерживаемым обширным орошением. Это была стратегически важная территория, за которую велись ожесточенные споры, о чем свидетельствует построенные здесь более 50 хорезмских крепостей. В Каракалпакске люди, которые раньше были кочевым скотоводом и рыбакам, были впервые зарегистрированы иностранцами в 16 М веке. Каракалпакстан был передан Российской империи по ханству Хива в 1873 в соответствии с советское правило, эта автономная область в пределах Российской Советской Федеративной Социалистической Республики прежде, чем стать частью Узбекистана в 1936 году. Этот регион, вероятно, был наиболее процветающим в 1960-х и 1970-х годах, когда расширялась ирригация из Амударии. Необходима цитата. Сегодня, Однако, дренаж Аральского моря превратил Каракалпакстан в один из беднейших регионов Узбекистана. Регион страдает от обширной засухи, частично из-за погодных условий, но также в значительной степени из-за рек Амударе и Сардаре. Реки эксплуатируются в основном в восточной части страны. Неурожай лишили около 48 тысяч человек их основного источника дохода, а нехватка питьевой воды привела к всплеску инфекционных заболеваний. Каракалпакстан в настоящее время представляет собой преимущественно пустыню и расположен на западе Узбекистана, недалеко от Аральского моря в самой нижней части бассейна Амударии Он имеет площадь 164 900 километров 2 и окружен пустыней. Пустыня Кизылком находится на востоке и Каракумы находится на юге. Скалистое плато простирается на запад до Каспийского моря.